rapidinho. Não, não. Vai criar o gemar, vai criar o gemar. No cu, porra. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza. Me fuder, caralho, congelar, porra. Ficar de costa é meu peru, porra. Nossa, cara, tudo que pra mim, velho. Querem descer quebrando isso daí? Quebra, tem que ir logo antes que venha o resto. Tá onde? Eu tô, eu tô atrás de vocês, mano. Então, do. Amarok tá onde? Amarok tá aqui. Hospital, hospital, hospital. do hospital. Passa aqui perto do vermelho, tá ligado? Tanto pro vermelho. Não entre na rua, passa na esquina. Passa, passa, direita, tô na esquina. Matei um, matei um. Você tá onde? Matei dois, matei dois. Você tá onde? HP, HP. Tô muito na merda, muito na merda.